mwebale kutulaba mukulike eyo mu muggalo gwa intaneti naddala fe abakolera ku intaneti omuggalo gwa intaneti gubadde gututuuse mu bulago kakati mwebale nnyo kuyita mu kalulu mwebale kuba bakakkamu lwankubadde abamuwadde mwesuddemu akambayaayi ntandika okuggala enguudo yenze kanka kapita tulina ttiimu nene nnyo emabega eno Ah, mu maaso eri twafunye invitation okuva wa honorable meja haji abdul nadduli nga tweteekerateekera okulonda kwe olunaku olw'enkya olwali tubaleetedde obubaka obw'enjawulo era sigenda kuba nga ndwayo kaŋŋende mbuuze ku haaji ah, tusooke tuwe emeseji y'olunaku olwaleero ah, tunaabeera tubabuulira n'ebirala e, e, e, nlwa tubabuulira n'ebirala ebiddako sebo haji wasuza otya munange bwakedde oli otya sebo ndi mulamu tteke hmm. ate muweeyo twabadde awo nga tukulengera hmm. olina kyogamba haji hmm. naye naffe ntugaka tujjo naffe okitugambe <laughs> mu mbeera eyo haji obulamu butambula butya obulamu bubadde butambula bulungi n'abeewuwa eno balamu essebo lwakuba ebbirika yazzeemu ekituli mhm. mwali badde ne kacyayi mwakanywedde dda ani yakikubyemu muzzukulu waki egyo tebagirinye nti ali weesiimye hmm. <laughs> kubanga okyayinayo ku nte kakubadde <laughs> ebbirika naye tunakisiima ti agi eh. atiisi ayinayo ente eh. agisebo hmm. ah, tuzze gy'oli mm. nga tumaliriza okulonda kuli binaaba byalulani katutandikire ku kyatuleese mm. olwaleero mm. obubaka obw'enjawulo bweoyagala otusigamu tubutambuze bwe butya ssebo ah, bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba mbaniriza nnyo nnyini ddala naye okulisa bannayuganda okwetaba mu kuba akalulu akacyagwekeredde obulungi newakubadde kakyalimu abegugunga naye si kuba nti oyinza okulya emmere ebbanga lyonna olubuto nelubulako olwensambira ennaku nyemba olubirobiro enagize bwenti esindukirira nembulamu bwebikolwa bwe butibubeerawo kakati akalulu kano ekyasinze okubajagalisa mbayite muntusiza obubaka eri abavubuka n'abalonzi abalala bonna abaludde mu ggwanga muno ate okutunuulira okulaba nga basuula buganda omukono kubanga bwe baalonze kyabadde ng'ekyekobaane buganda yonna neegenda lumu naye mumu abayinza okujjukira bye mbagamba bulijjo mbadde mbagamba nti bannange omuganda tasiibula mhm. waziri wekanga bwekansi ngaagize eki ngaabuzeagenze era bwaba agezezaako okukusiibula akozesa olulimi olugamba giweeri katukomewo kitegeera butegeezi nti katukomewo tekitegeeza kudda kitegeeza kugenda kale nno mm. ekintu kino nekiraba nga kibaddewo emirundi mingi so musigulo gokka gwe gusoose mhm. olwobuganda okwesiba ekitole ne bagaana okukola ekintu okwesiba ekitole ne bata ekintu mhm. wano tuzze tutunula nga tulaba okulonda mhm. nonda ezibaddewo nga tumaze okutuuka okutuuka ku bwetwaze twajja tulonda hmm. nga tetunnatuuka ku bwetwaze twalondanga kuno kwa kiriini kiko zinozaku gyolaba zowulira eh, tulondera ku miruka ababaka hmm. ne bajja ku gombolola hmm. ne balonda omubaka ne bagenda ku saza ne balonda omubaka oba basatu nga ah, nga bagenda mmeegu nga bawerekerwa kangaawo nga fe abeemulemeezi kulira kaakati entalo buganda zizza erwana zizze zigireetera okutya n'okwekanga ddala mutuufu buganda bwe yali mu kiseera ky'okuzibwa amatwale nakati twefuga naye tetwakiwuka kubanga central gavumenti yali y'abazungu mhm. yatujojjolo byokkamala bwe kyali luli okutya ah, ah, ah. okwali mu baganda okwali wakati wabaganda n'abazungu hmm. abazungu bebagenda nebasikirwa abaddugamu bannaku mhm. ate nabo nebakola continuity yemu tekivangamu tekivangamu kakati nekyokudolaba babeera eyo nebanyingiraeyo bebanyingirayo nebogeraganira bakitaabwe hmm. ogenda okukakala olwokuba nti bonna banyiga lumu hmm. ate bakimanye bumu bwe mubwa bino mpulira ekyokugeza mu mwaka gw'olukumwenda gavumenti ya bungereza yasalawo okugattagatta rodesa neyasalaana nezifuula eggwanga yo kaakati ye zimbabwe malawi ne zambiya bwe baamala ne bagamba nti akati omuno tugatte kino tumale kino tugenda kuzzaako east africa mhm. ye uganda kenya tanganyika nzanziba mpulira kaakati bituuka wano ng'ate eddagaano y'obukuumi bwa bungereza twagikola lukumi mu lunaana kyenda mwena mhm. ate bano ne bagamba twasaba gojja otukuume mhm. bwobanga olemereddwa ng'olaba nti waliwo wanaatuyamba mhm. sooka ozza obukuumi bwaffe gye tuli obukuumi butuddize fetwesitule hmm. tugende mubali twetwale twetwale mpulira awo akajamberegere gajja akokulwanyisa east african federation mhm. kekaleetera abaganda okugikyawa kubanga n'abazungu yali abazungu nabayindi mhm. tugenda okugenda okutunda okulaba eno nga bwe munaabiraba mhm. ng'ate bali bebayagalanga nabano bebabirajo bebagala kaakati wekitiibwa katikkiro saapulohabwa nalonda delegation negenda e bulaaya mm-hmm. nerwanyisa nekiwandiiko kya pages ebikumi bibiri bagiyita memorandum mm-hmm. nebavaayo nga bawangudde abagamba federation ah, ah, mugireke abadduka bo baliyeeteerawo eri ekyayogerwa waggulu si kyo kyasigala mm-hmm. wansi nga kikola lwaki anti bantu bagenda mumaaso ogenda bakyatendekereza mumwaka mhm. gwali abiri mwena mhm. gwaliti emyaka esatu kagwa agenda okutunda okulaba nga ebintu byebimu bitambula nagati kagende wakwini eno mpaabe nawe ebintu bino gyetwatujakali tugenda kutambula nabiruwa mhm. abazungu akatoba akamuwera nairobi teyakwawo bazza mayiri kando mwaka mbade mwuriro mwuto ah bra ah, bra bra bra bra bra bra ah tebutandise kati dawa wadda <laughs> mutandise kugwe gwe mkumu gwe mukola omulembe ugugula bidde mm dawo gwe obutandike dogo banya gwe obutegeredde aha ruwo butegedde obutegedde ombe bwaliwo ombe bwaliwo mpulira kale ndo mm kempozi mwako nokpozi gamkwako mm -hmm. nga oba onaokanzijukiza malo genda mu maaso hmm. akasekabaka muteesa ne maama we hmm. kaakati hmm. kagwa bamusi baleesa omulala kisosongolo eh, budde byakaweezi entebe nagisa wansi samwiri wamala baleese wamala kaakati wamala yali mulalu nnyo nomusuula neddalu nebagaa nti oyo mulalu nesooka bamugjaku hmm. ekyaddirira ku ekyo hmm. twagenda okulaba ngaera federation yemu hmm. bwenkaawa ngaekaawa ekaawa baffe daudi kyon mhm. naye ne lumutwala olaba obukaawo mhm. ekirwala bano lwakiri federetio lyekugaana kutambula ate ekiseera ekyo sekabaka kutesa okubiri yali muto olo katikkiro nsibirwa mhm. naye nelumutwala era bwoba owulira kyowulira bamasase namirembe wali abagamba nti yakkiriza ajja kusakuwandiika omukono federesoni ebeerewo mhm. ababirimu se twabamanya ye yagenda mwamumanyaye yagenda twamumanyaabamutwala <laughs> <laughs> bemutamanya kaakati ne baleeta ka pawulo kavuma mhm. kakati kavuma olwo nga ssaabasajja kabaka muteesa avubuseemu avuddemu awezezza emyaka abiri mu mwenda nabaga mhm. nti bw'anaasukka wajjakakajala tumutandikiraawo ngaobudde bukyagiraki bukyali newubanga entebe esawusa janyweddeka kyayine gavana entebe banebagamba kutula babuuza naba emengo tekyali matala sukaali ono ekimwewubiseeyo kiki kozi gavana cohen amulika amudendekereza amusiseko ekiwandiika omukono baseewo east african federation ono kyakamugazi siinza kutunda nsi yange obwakabaka bwange obuwaayo obuliwe butyo no nakatitomanyi nti oyinza okuba yinza okujja ku bwakabaka naga ti ate wali mutawala hmm. bendi bamuvuddeko ndisigala nga ndimulangira mutesa amanyiddwa hmm. naye nkusalirirwako guba oliba ku bwagavana tigerewo ntiisatiisa ojja kunzijjako ndisigala omulangira amanyiddwa naye gwe ojja kuddayo ogenda kulabikakubaira mulereese mu nguudo za bungereza mpulira anyiiga nasa ku kiwandiiko omukono enyonyi nemutwala mugwataano mwesatu nomumba asatu namalayo emyaka abiri ekintu bwe kigaana nga baderekeza kiganya olwanyo emyaka ebiri nebaga nti gende mu kooti kuomusango baguwoleza wano wali kooti ekampala kabaka naagusiima ne bagaa tetujja nno kubuzabuza endagaano ey'olwendo eno tugikiuseemu kyobudde olaba nti wano abaaleekananga mba mwagikwalako mwagikwata mugamba toli okutoyogera toweeyamba butamanyaawo bufuula kumanya olaba bakwata ku ssemateeka w'olwenda takulembeza butamanya kwogera kukiriwo natalina yadde ekyafaayo talina kwatunuuli mpulira endagaano y'olwenda neekyusibwa mhm. kikigamba nibakolawo substitute tetuyita eddagala y'olukumi olwenda mu ataano mu etaano nayeolwenda yakwatibwamu eh, eyolwenda yali etuwa baminisita basatu hmm. katikkiro hmm. omulamuzi hmm. n'omuwanika ebiggu eyataano eh, mu etaano bweyegattamu netwongerayo ministries bbiri ebyenjigiriza mhm. neya natural resources mpulira byobugagga ebyensibo ebyensibo mpulira ekyokusatu ekyeyongerako mhm. newa n'obudde kyendagala eno gyetukoze eyawukagalira ey'olwenda etandika okkomo mhm. ero tugyongeddeko emyaka mukaaga bwegeraggwako nga uganda yeefuga abakayana abaganda ate bebagamba okwefuga baki bannauganda okufuna kaakatino olwo akaddeko okutaafa ataano omukaaga katajjukira nti ah, upc yava mu unc yajja ataano mwebiri dp nejja ataano mwena kakati okusika omugu okwali awo wakati wa bannabyabufuzi n'abemmengo kwekuleetera bala abantu nebateekawo sologa tetawula tulaba abavubukalosi batadewo nti Ah, ah. Hmm. omugundu guno tigwakyokakyoka webereremu omugundu gwakyokakyoka buli abaddeayimukatwagalaki ekyukakyukawebala nnyo nabalina abaganda abaaliwo bwebayimuka hmm. ngaomugundu oguliwo hmm. gwaki gwakwefuga kakati okunoonya okwefuga ogwo nabo ne bateekawo ekigambo kyakabaka yekka naye nno nga tekigamba amakulu agakirimu mm. titwagala obufuzi bwaffe buno butambule naye nga tutambulira wamu nani ne kabaka waffe mm. badde mmanyi nti bo baali bagamba kabaka ekaya ayina okukulembera ah, yali alina okukulembera nga yakulembera ekalamoja mm. yakulembera ekyoli yakulembera ebunyolo gamba kyajjiramu obubaka ne kabaka tetumuleka apaalo ah, mpulira kubanga bano bannabyafuzi bali bayigiddemu revolution hmm. eyeindia hmm. kubanga national congress of india hmm. eyomu egypt congress of the egypt eya abdunasa kakati ngaabo bagamba nti betaaga bwaki bwakabaka olusologani ejo twita idoloyolgeyo eyingirawo bonna kwekoleza kusologani bagati aa okwefuga tukwagala naye nga tugenda naani nekabaka waffe nekabaka waffe bwe tugenda okuyingira e, emyaka mukaaga ogiwulidde bwe tuyingira omwaka gw'enkaaga mu ogumu nga gwe mwaka oguteekeddwa okuteekebwawo gavumenti y'abaddugavu bagenda kuteesa mu london okukkaanya nekugwawo buganda kaakati gavana akisulolya nti bagenda okugwa mu constitution lo christ kyava bagati tuka tuyimirize mu byokuteesa tuddeyo tumale okuteekawo gavumenti ntibabuuza gavumenti eyo egenda kuba yakikaaki kitugenda okulonderamu tetugabanye buyinza titutegedde ani akulembera tetutegedde tugenda kwefuga tutya olwo ntuuka kano mm-hmm. abavuddeyo ab'ebibiina nga bava bulaaya nga kuddaala baffe bagati abange njagala kuggwa buli omu yenfuula omupangisa w'emmotoka naawe nga gwe opangisibwako emmotoka mhm. oli agambe nti nti nkwata lino mhm. wa gwejjuza amafuta wegaggweramu wetugenda <laughs> bwoba otegeera emotoka yogiwaayo <laughs> gweteekamu mafuta gejule tunula eri wegagweramu kakati wegalagweramu munazekongolerawo talina petro station wonteeka <laughs> ate oba yagambye bwontwala wegagweramu mpulira kale kyeyava agamba nti n'olwekyo nno bw'oba mmotoka togiwaayo nammwe temwetaba mu kuba akalulu kano kankaaga mu gumu mm-hmm. akalulu ako akenkaaga mu ogumu ke kalulu akaleeta dippe mu buyinza mpulira abaganda bakyawa nnyo dippe olwekyo mm-hmm. kakati omuzungu nga bwali kalimingobya ategeeza bannabyafuzi ntya abiro ah, byonna bimulepukanabo byabwereere mm. ffe bwetunaagende ebifo bitwadde tutuddemu hmm. mubye bugenda okutuulamu ekasatuva wano byomu yeeteekereteekere kuddamu kyetubaddemu kyetubaddemu mpulira sikyabwereere ekyo bendi agaana hmm. okukkiriza nti buganda weeetero yaayo tye gavumenti ate emu ebaamu gavumenti bbiri ate naye ngaalinga atagendagako mu amerika hmm. ngaalinga tamanya nti eri waliyo gavana eriyo ne gavumenti eyokuntikko gavumenti eyokuntikko mpulira ngate owaggulu bamuyita president bamuyita gavana kaakati mu buganda oku hmm. bwetugenda okumala okulonda okuteekawo gavumenti eyabaddugamu hmm. bamulonzi bamuwadde obwa chief minister hmm. awo weyalibadde ayambira buganda ebweyejje yasimba nakakongo bwasimba nakakongo netukomawo bawandika abamawulire ngamu nti buganda yavudde mutesenanya yavuddeyo bugo teyina kyeyaze nakyo teyina kyeyaze nakyo kulira kyakandi bagenda okutula baganda nebagamba nti naye abasajja bano betwesibako bannayuganda bannayuganda bagambi bannayuganda bannayuganda bagambi bobe baluwa mu ndagaano zaffe zino mm-hmm. awo wava desemba 3611 olukiiko lw'emirimu mm-hmm. mm-hmm. ne luyisi ekiteeso ekyokulangirira ntitwekweze gavana n'akayana situkkiriza titwayisiza okkirize obwogaane naye mutugambye mutwefuze buli bakolanga bajeti ne bagiwereza wagavana bagisamu amaaso saasajja kabaka nalyoka agitekako omukono nekola mhm. kulu bayisa kabaka yasako musa mukono ebikola nebigirako teri kugiyisaako wagavana atwefuze ebyamu twabalekedde yeno n'abantu kale lwaita emyezi ngaetaano bakiraba nti webana alwayo nebamala bakusula omwaka nga gyebali bajja kubanga tebakyadda nebaddamu enteesa banyizidde eranda lemulundi ogwokubiri olwani aproposing ezo kubabanaolwediolanti omukulu wakatwali taddaba kutuka kubanga bali beyewagudde nabo hmm. tabalinaako ndagaano endagaano ziri enu ziri enu balinakati nga bwemwesombye nemujjawa hmm. kakati olwo omufuuse bannanyini hmm. tuli bagenyi muli bagenyi kakatina bali nga bagenyi ba buganda hmm. abatalina ah, ndagalo ne buganda ate nga nabo muzungu yaleetanga baleeta hmm. ate fe nga tetutegeeragana nabo tabatulaga era nga tabaleeta waffe ekibuga ekyateekwawo mwaka gw'olwenda ne baga nti ekyo kibuga kyagabana kyokulwa ne ku sawa yalerwakuga nti kampala si ki sitali mubuganda kigambo ekyo kyansubira <laughs> kigambo ekyo nayo kyansubira eh? nizandifaayo nenfuna obudde nekinonyerezaako eh. kampala abeera atya natali mubuganda ngaate ngaate bwatudde mpulira kakati ekyo hmm. nga gavana akuŋŋanyiza mu bantu be bali hmm. okategedde bulungi kategedde kakati mubakuŋŋanyizaamu hmm. nemengo n'ataleekaana kubanga abaavanga mu masaza ge ababaka abalondeddwa hmm. bo nga bagenda mengo hmm. nga bali bagenda kampala ekyadda ku ekyo gagamba nti mugire tuddeyo kaakati hmm. mu bazungu bano bayina olukwesu kwesu batemya kubano bannaabwe aba angalikano ngaabaga nti mumanyi bwelaba omuntu gwe muleeta ategeragale nesaabasajja kabaka hmm. mujja kufuna obuyinza anamwegattako yajja okutwala obuyinza amasikalulesempa masembe kabali grace ibinjira galakikirya nitonebote uh, uh, uh, barakikirya hmm. mm, daudi ochei hmm. nabalala mm. nga besitula bajja waffe bulemeezi wano nga bajja n'obote mhm. nga bamwanjulira kabaka ti saabasajja ti omukulu wo tukkanyiza naye ngaaga nti yajja kutambulira wamu naki naffe naffe era netugenda okuddayo tujja e, buganda byeyagala yajja biwagira bitambule mu maaso kubanga era bwe tubadde mm. tutambule tugende mu maaso naye nagamba nti naye nze sikumanyi mumwesiga kakati obuta agenda okukiraba akagamba kandi musamula ettale koye agati sabusajja bw'owulira nga obadde otiddemu nzikiriza tulonde obwakatikkiro tubuwe amasikalolesempa nze nabeera wakiri minisita mu gavumenti eyo kokabakati endagaano ogikoze n'omu hmm. ate obuyinza akuwadde oli ensasulagano etebeera etya nagati obanga mukkiriziganyiza naye era nga mumwesiga tukikole nga bwekiri mukiteeseteeseteeseteese awo omukago gwa ky gwa upc ky ogutandikira era okuddayo mu london okuteesa hmm. bitwagala byayitamu kyokola banga mu ssemateeka ow'enkaaga mwebiri mm. federo lya buganda mweri mm. obuyinza bwa buganda mwebuli mm-hmm. ebintu bya buganda mwebiri mm-hmm. okalaba akatwako nkalabye era nga bagamba nti ah, obutakutulagana maraka mm. tiye wano akalulu akafa aka buganda kali kituleka wedde mm-hmm. tujja kusindika abantu ne bannauganda bali kubanga ku luwangula olwekaaga mu ogumu dpa e yawangula mhm. ebitundu ebya western byali bya dp mhm. kakati bano babeeru ne begabanya ne batambula okugenda okukola kampeyini ezo mhm. kale no upc nefulenteba atafu musanvu nawano nga waliwo enteba amakumi abiri mu emu mm. bazigatta kyali kiwa omukisa bano upck waayo okuwagula gavumenti kakati ekiwa obanga okirabye hmm. buganda yaganda okulonda mukaaga muogumu hmm. ngeyina ekigigaana hmm. kakati bwetutuuka bano bakomyawo omuzungu keyabagamba kyati otubadde mmwe mugenda okuddawo kyotulaba wayita emyaka ena nga tumaze okwevuga obubati neyefuulira mengo obwakabaka abugyewo gavumenti ya buganda agigyewo ne buganda agirangiridde ntegiraki teriiwo teriiwo titutambule neweeyongerayo emyaka etaano mu nsanvu gumu nezireeta idi amiini mhm. namambulako obote bwamumambulako abasinga okujaganya n'okujinamba zinaamaanyi baali baganda ngaamin amamuddeko obote eyabajjako najjawo nebuganda najjawo nebuganda mpulira bwagenda okukitunulirawo engeri abadde omukulembeze mu kitundu hmm. nga kijja kumutwalira obudde kyabagamba nti mufi kyetuba tusooka tituyinza kubeera wano nga purezidenti waffe omubereberye hmm, hmm. yaziikwa muwanga agusi tumuleete amini atuuse hmm. mpulira kuba naabataka atya ah, mutesa yalimu enkuyi bbiri alina oludda olwobwa mu purezidenti ngaalina oludda n'olwobwakabaka mugenda kumuzza mutya okubanga waffe wannono hmm. naye webanga mwagala kumuzza ajja kukolebwako yonna emikolo egikolebwa kabaka afudde hmm. ono okikiriza kiye kina nti omusika namusikira abikka akabujo nabikka akabugo hmm. era atula kunnamulongo onoobikiriza nti ati wali mutawaasi bamuzza nga mutebya abikka akabugo olwatandi erinja lyobwa sabata kalitandika mhm. kubanga tajatikirwa okumuyita kabaka bamuyita ani sabataka sabataka nawulirako haji hmm? nti ekitiibwa kyobwa sabataka tekyali hmm. kyakabaka nti ekitiibwa kyobwa sabataka yali tayina tekyali ku kabaka eh. ti mu kiseera ekyo kyamuweebwa buweebwa ah, nti tekyamuliiko yali teri ssaabataka mulala kaakati ekitiibwa ekyo mu ntandikwa yaakyo hmm. yajja mu mulembe gwa kintu mu mwaka lukumu bibiri edi ekyedda eh, bwe kityo eh. batemanyi yakiwambira awo nga ah. tekyali kiki bwe yali tanayitibwa kabaka naye ah. kampambewo ekisinga obunene eh, kakati nga bala hmm. kubanga ekikyawulamu kikimu hmm. mhm. kintu bwajja agatta ebikayanja n'ebika kumi na kimu nebyasanze kulungi mm. n'abasaba ne bakkiriza okumukkiririzaamu mm. namugamba nti obwakabaka tubukuwadde mm. ye naye tetubuwadde ennyumbayo mm-hmm. ah, bwafuku bwabataka kakati nafe buli kika okusobola okufuna omukisa ogutuula ku nnamulondo kabaka ajja kweddiranga muziro gwa jina bwoleeta owensenene hmm. kati ekikakinsenene kyekikulembera oleeta hmm. owemamba gotobawulira nti ono wamamba mulangira awubugira ku muziro gwanyina gwanyina hmm. ekikazi ekikoma okuba ekiyonjo kyempisa eh? n'okusembera kunnamulondo gokwesembezayo emabega gokuza abaana b'omuli <laughs> Eh, okusembeza. Eh, eh. Abana aina bakuba bagunjufu. Bagunjufu. Mpulira. Ngaba apisa. Mpulira. Kale. Eh, bwafuka nafuka. Oluwa abaga akulembera abataka bobusolya. Mm. Abera saba taka. Mutegede aje. Bwagatta mbasi yaleta. Mm. Amawanga amalala agegatta mu Buganda. Mm. Awutuwogera konka kabaka. Mpulira. Kubaga amateka agatufuga sigabika. bateeka gakabaka agaabantu fenna kubagera abo bonna tubalonda munkiiko nebabeeramu kale saabataka anaddawo hmm. abaupc abadduka nebagenda etanzania nekibatwalira emyaka munaana balwana komawo balwanyisa amiini ate yabajjako hmm. kale ogwo bwegutuuka bakulembeza lule lulera awangula kyobulaba nga bino binupu bino biraba bino nawo biraliikirira olwebyo kubanga tebaali abantu kameted buli omu abaddajjanaddayo nategeeza ekibiina kye naye nibatandika okunyiiga ate buli omu atandika kuwetanga agira ki adda ku nkondo ngadda kunkondo olwamala okufuna amaanyi nayitawo hmm. bwe bamukayanyamu tasiriwo hmm. eno hmm. naveeri kanzireyo nebuuze tadda kakati wano twalonda kinaana nga unrf emaze okuwangula okulonda okwo kwakulemberwa pawulo muwanga era pawulo muwanga nakola byeyakola nayita upc nagikomyawo wano awo mu kinaana mugumu twakubakanulo desemba kumi nabiri mukinana mugumu febwali etakuza hmm. omwezi mukaavu bakadde waffe atukulembera hmm. nalangirira okutala okugavumenti yobote eya hmm. upc enjage ngaeyitibwa mu pawulo muwanga tusiramaa twamwaniriza bulungi okirabaulira ekyo kiraga ki gwe mulundi ogwokubiri tutta omukago hmm. ne museveni gwe tutamanyi mpulira fe abantu tutambula nabo lwabikolwa olwobusungu obusungu buli bujja butambulira mu bali bwe babukozesa mm-hmm. banguwa mangu okutta omukago n'omulala kaakati ekintu kino nga gwakyogeddeko oba hmm. akyogedde mula naffe tuyiwawo omubiri mu njogera y'ennaku zino nga bwe mugamba kituufu ati twafa twafiirizibwa hmm. twanyakululwa hmm. developumenti zadde emabega hmm. olwokuleeta gavumenti eno mm-hmm. kaakati akakwakkuliza akagenda okujja pulezidenti wa fooru ng'akyalisi ekisi kyabano bukayikamaani hmm. agenda mu oaye kenya muoyinga yafuga hmm. bwagimala n'agenda e bulaaya bano abali eri ebweru hmm. eyo yaliyo abu mayanja gresi ibingira balak kiria profesa yusuf kironenole olwa ah, ah. ah, tumanyi ate upc kati yekomyewo yefuga abo n'abalala era baolukiiko lwatula maka ga profesa yusuf kirondelole olwo batta omukago nate ogwokubiri okiraba nti lule atta omukago ne museveni omulundi ogwokubiri kubanga mu moshi bagutta bombi ne bamuleeta era moshi spirit neyekyusa nemukuulako hmm. naye bwabusembera biriti yabitunulira nugamba tulina kutunulira ggwanga lyappe lirongoosa hmm. tugende mumaaso ne bakaaji mu lukiiko olwo nesaabataka yalimu era badde mugamba abantu tibatmunoonya balwanyi naye sinakuwulira baali bamuwadde mu kitiibwa kya lutalo yolutalo naye nali nsuubira gibuuza gweyagimanyi ate ati situla kakiiko kazigaba <laughs> nali njagala gibuuza gwe <laughs> eh. ombuuliza azigaba tisaabataka weyakube bwe yalwana eh. n'amaanyi ge eh. yafuna ki mu madaala g'okulwana kale no ekyadda ku ekyo mm. mm. kyekiruwa mm. kyekino lutandi lugenda mu maaso lugenda okudda era twategeezebwa nerinnya erya national resistant movement lyava mu kamwa ka profesa yusufu kirondalole olutalo bwe luyinyitiraka tutuse mu kinaana mu etaano pawulo omuwanga yali musajja mugezi nnyo n'alabanga otwalo tolina gyerugira ki ngaabaganda basimbye kuuli hmm. kyabaayita abataka b'obusolya e buganda kyabange mujje tuteese oba simateekawo ekaagamu ebiri kutwevugira ge mwagala tumuzzeewo abantu baffe bafune emirembe n'olutalo lwaffe bwe lukiwulira dwalaba nti e, ogwo muggo munene mhm. nga tajja kulangirira nti okwakabaka buzzeewo mhm. n'ebyammwe biibyo omuntu nasigala ate mu ddungu ng'afa enjala mpulira noono n'abasazisa kisaazo mukyajjukira matato oyo gwebwakuba nakati abamu eh? tukyayitayo mu matatu eh? n'omusala esanvu mpulira ali yeega nti oba oli ayise bataka hmm. kandeete mukama waabwe ok saabataka nkutegedde bulungi ngaakakiiko kateekateeka lutalu eh. lwakuleeta saabataka mu ddwaniro era nzisakamwa kwogera nzoobwabo kwabo mu luweero hmm. enunule yonna hmm. hmm. eyamulambuza erimba mukyali eri nga zine mpapala zamati saabataka ali mu ddwaniro alambula mpulira ate gwoba okyakunuza eri mukamawe efumu kyoyise okubasaza ekisanju <laughs> oli olwayita eh. abatulwa ku lukiiko lwono eh. ono nayita mukama waabo eh. tosobola kuddamu kubaako kyokola ngaate mukama wawe ali mukulambuladwaniroekizibu hmm. abajja okwewawewodisa okuyingira mu ddwaniro hmm. ngalemu tetuziweza ofuna bulungi kale no hmm. ogwo omulundi ogulaba mm-hmm. njagala tunyiike mm-hmm. naye tuleme empuyi zombi mm-hmm. olwa central gavument n'olwa buganda okuzza ensonga zino mu mawanga ozirinako ebyafayo era obituwadde kaakati mm. olwo museveni yali okgenda okukanyata obufiirire tufe naye mm. yali afuuse muki muganda yali muki yali munyankole ate olwaliro muki nakati munyankoli akati obusosoze bwamawanga okuleetawo otya otuujjewo mpulira tutunuulire bakiki obwetaavu ki obuli wakati wa fembi mpulira obwo tuba tujjawo mhm. era tunaabujjawo mwana luli twabujjawo nitulwana mhm. eggwanga lijja kutambula ogenda mu maaso obutatunuulira amawanga mu kusalawo hmm. kuba naluli mwamukkiriza hmm. nga takyuse nemuyingiza nakati yakyali netumufiiririra mpulira era bamuwanga ate gali amalala hmm. gabaga ti abaganda be batusibyeko omusajja abaganda nakati bebatamuwadde kalu hmm. bali tebamuwadde kalu kigambibwa yabbye kabbi ah, ekyo kyewalanga kyotolinako bujulizi kirinako bujulizi ah, ah. naye nkuwulidde nkubuulidde byebagamba kubulidde byenawulidde tibigambibwa naye kankunyigiriza ennyo eh. okusinga wasembyeyo okuwulira ani <laughs> nawulidde maloboozi nadde munda setegereza feesi <laughs> aji nkutegedde bulungi otegedde bulungi yesebo kale nno hmm. akalulu kano we kajjira hmm. bino byebizibu byensanze hmm. mukyatukuba akalulu kambiwulire aji ntambudde era kumiresimu kubanga weberedde minisita owaguno naguli nakola mobilization then mu eastan okuva ku busoga paka ku busya abe bonna bamanyi nje mhm. nasanga abakolonasa mhm. mhm. abensaku mu omunaana nsanvu musanvu gye nasanga aba upm naye kabona abapetalani bali e, ekyaneewulisanga n'abalala basala kuva kenya okujja okunsanga ere ebusi e ya uganda hmm? bakyaliyo naye ngate nabo bemulugunya o bulungi mu lutalo lwabwe.